as orzamentarias. Polo tanto, os orzamentos van cargados de ideoloxía. E iso que reflicten os orzamentos da Xunta unha ideoloxía de dereitas que apoian as políticas que non favorecen fundamentalmente a maioría social, senón que favorecen intereses económicos concretos, como por exemplo que ahora o conselleiro, pois así un pouco en coña, decía público e privado, pero importante ter as plazas, pois non, señor. É importante que as plazas sean públicas e que se sean privadas que os cartos públicos se utilicen para fomentar eh, eh, eh negocios privados é unha cuestión ideolóxica. Como é unha cuestión ideolóxica deixar para o 2016 como previsión e obxectivo da Xunta co 25% das persoas dependentes non reciban axuda. Ese obxectivo da Xunta, deixar fora das axudas á dependencia o 25% das persoas que o necesiten. Fala de eliminar copagos Eh, no, nos, para as persoas con Alzheimer. Eu falaría eh, de crear centros de atención ao Alzheimer porque non os temos e se necesitan, non son cuestións de axuda, son cuestións ademais de actividades eh, de eh, terapias para estas persoas. Tamén fala vostede do abandono, ou lle digo, abandono das persoas cuidadoras non profesionais. Non fala nada da situación desas mulleres e lle dicen a situación na que viven hoxe e o futuro que lles espera gracias ás súas políticas. Non me comentou nada sobre menores institucionalizados sobre a posibilidade de existencias de pisos tutelados para que cando esos menores deixen os centros de internamento e se incorporen á vida adulta teñan un, un, espacio de tempo de adaptación nun piso tutelado, polo menos hasta que topen un traballo. Salario, vivenda, protección das mulleres vítimas de violencia, E eu lle digo, non sei de que se está reindo cando hai 20.666 víctimas recoñecidas polo, men, polo Ministerio de Interior en Galiza en setembro deste ano. 20.660 mulleres vítimas de violencia de xénero e vostedes non toman ningunha medida. En caso a Risga, Escaso orzamento, falta de persoal, tramitación engorrosa, atrasos superiores a seis meses e, lle repito, en Vigo chega o ano por moito que vostede diga que non. E despois, o 34% desas solicitudes son rexeitadas, xa o decía o señor Fajardo, por cuestións como ter un coche ou ter ir a vivir con familiares eh, ou eh, herdar un, unha leira. Simplemente por eso deniegan a Risga. Eu personalmente levei o caso dunha muller, home era mariñeiro, ingresos anuais de 6.800 euros e se lle denega a Risga porque na súa familia había outro ingreso. A solución que daban era que se separara a única forma de que cobrara a Risga. Esa é a súa política. Pero tamén os bonos de cuidado no rural, é unha, un parche, o que hai que poñer son servicios sociais comunitarios donde non, donde ademais de, de permitirlle ás familias desenrolar a súa vida durante unhas horas, as persoas maiores estean atendidas e estean motivadas para seguir activas na vida. Pero vostedes siguen poñendo parches. A pobreza severa e a desigualdade social aumentan e non o nomeou Falou dos parches que iba a poñer a pobreza, pero non nomeou ningunha medida para previr e paralizar este incremento da pobreza e da desigualdade social. En canto a tarxeta familiar, está falando das familias numerosas como se si só fora o problema as familias numerosas en este país. Non fala de nada máis que deso. O plan de encanto, outra cousa que a mí me chama muitísimo a atención é que nin nomeou unha sola medida para algo que do que hai un compromiso neste Parlamento é un plan de acollida a persoas refugiadas. Nin o nomeou. Polo tanto, considero que volve a ser propaganda, solo propaganda. Te volvo a decir, non me parece normal que se incluya dependencia e eh, persoas maiores nun mismo paquete, pero lle vou a decir ademais axudas para a dependencia, outro caso concreto, unha muller de 70 anos que está cuidando do seu home de casi 80 e non ten axuda no fogar ten que mobilizalo sola e o home está nunha silla de rodas. Esa realidade social de Galiza e a realidade social a que vostede non lle está dando resposta. Polo tanto, minten e venden propaganda. Eu supoño que daqui ás eleccións próximas eleccións ao Parlamento galego teremos moita propaganda por parte do Partido Popular e moi poucos feitos, lamentablemente. Nada máis, moitas A señora Dan Villamarín polo